江戸末期に誕生した日本最古の遊園地花屋敷浅草名物の一つとして有名なローラーコースターは日本に現存する最古のコースターとして現在も活躍中です 江戸の風情を残しながらも観光地として時代の移り変わりとともに進化する浅草で花やしきも変革しながらも歴史を大切にしてきました。 白塗りのお化粧に振袖を身にまとった装いでのおもてなしは日本文化の代表といえます日々のお稽古を通じ芸を磨き豊かな人間性を培い人々が求める心の安らぎを添えて伝統芸能の継承発展に努めてまいります。